Olá, tudo bem, meninas e meninos? <laughs> Aqui que, eu tô falando? Olá, gente, tudo bem com vocês? Feliz ano novo pra vocês. Esse é meu primeiro vlog, meu primeiro vídeo desse ano, Eva, depois de um mês, né? Hoje é dia 10 de fevereiro e eu vou gravar vídeo pra vocês que hoje vai ter desfile de moda da minha antiga escola, assim, do meu, do meu antigo curso que eu fazia moda. E hoje eu vou gravar vídeo pra vocês, vou mostrar as roupas pra quem gosta de moda e tal. Vou mostrar, vou filmar pra vocês como que é a moda aqui do Japão, né, minha gente, que é muito louco. Eu vou buscar minha amiga agora e eu vou te falar que eu estou um pouquinho atrasada, só um pouquinho, aquelas, aquelas que atrasam assim, 20 minutos, quase meia hora. Provavelmente eu vou gravar o vídeo só quando chegar lá em Nagoya, lá no negócio. Se ficar muito curto, eu vou, eu vou juntar com o vídeo da semana que vem, que é da minha exposição de arte, gente. Então, vai depender. Talvez sim, talvez não. Vocês vão ver aí, descobrir aí no final do vídeo. Enfim, até daqui a pouco. Um beijo. Tchau! É do YouTube, menina. Ah. Pode colocar você? Pode. Que o Kyokamurata. E aí estamos esperando das 5 horas pra entrar lá dentro do desfile, onde vai ter o desfile. Eu não consigo abrir. É? Não é? Esse Starbucks novo? Pode mostrar, é querida. Vamos ser menina. Oi, tudo bom, meninas? Essa Starbucks, olha aqui, ó. Ó, ó Starbucks, peraí, deixa eu mostrar a ah. marca. Tem que mostrar a marca. Hum, foca aqui. <laughs> É o Starbucks de quê? Valentine's. Sei não, sei também não. Mas é de Valentine's e é de chocolate. E tem gosto de Ferreiro Rocher. Não tem gosto de Ferreiro Rocher. Uhum. Daqui a pouco vai acabar, né? Vai acabar e vai entrar de Sakura. Então, gente, então, daqui a pouco, 5 horas, ó, que horas são? Não dá pra ver daqui, <laughs> meu celular tá coitado. Mas daqui a pouco a gente vai lá dentro ver o desfile e daí eu filmo pra vocês. Tento filmar, eu não sei se pode filmar, né? Pega 45 minutos. Tá bom. <laughs> ver. Tô encontrando todo mundo na minha escola, tá legal. Ninguém me reconhece, alguns me reconhecem, mas, mas tá legal. Eu gosto de ver essas modas, né? Essas modas loucas. O que você achou da moda de, das criancinhas? Muito Lady Gaga. <laughs> Não, tinha algumas que é princesinha normal. Ah, tem alguns que são Lady Gaga mesmo. Eu não consigo fazer, por isso que eu saí. <laughs> então é isso, até tchau. Tchau. Tchau. Quer dizer, eu vou dar tchau, mas daqui a pouco eu vou filmar de novo. Né? daqui a pouco a gente vai assistir aqui. Já vai começar. Uhum. É. <laughs> お嬢様 <laughs> お嬢様お嬢様大丈夫ですか大丈夫じゃない大丈夫じゃない濡れてますか濡れてます <laughs> ちょっと傘算させてくださいお嬢様失礼します赤信号だよお嬢様 Ah, vamos comer agora, acabou. O festa s h maravilhoso, cada roupa, meu Deus do céu. Hum. fiquei pensando, caraca, não ia ter capacidade não de continuar lá. Fiz bem ter saído, fiz bem. Ia ser esse ano se você continuasse lá? É, ia é. ser esse ano. Eu gostei mais da Swarovski uhum. e a pessoa que ganhou. Uhum. E eu tinha ah, certeza aquela que ela. Jaqueta. Né? Eu tinha certeza que aquela pessoa do, que, daquela jaqueta ia ganhar. Porque, cara, muito bonito. Uhum. Oh, mas é a primeira vez que você veio no num desfile de moda? Uhum. Não, foi ah, no hino. Ah, a verdade, você foi no <laughs> Mas ah. não era a mesma coisa, né? Não ah, mas é coisa, é coco, né? Mas é um desfile de moda, né? é. né? É. Ah, então não é a minha primeira vez. Ia falar que era a minha primeira vez, mas não é. <laughs> ah, você já foi também? Eu fui do hino. É. Foi legal também, ó. Que da hora. É, bonitinho. E agora a gente vai no Outback e comeu porque a gente está morrendo de fome. E a gente somos seres humanos e o que? Uhum. Queremos comer. Olha que da hora bar de, de vinho. vinho. Chique, meu queridinho. É Chique. Onde eu é sou? Onde eu sou? Onde eu sou? Minha tá molhando. Vai na HM. Vai na Forever lá trocar. Ah, eu vou ter que trocar de sapato, né? Porque Tô mais, tá, Você tá mais odiosa eu <laughs> Ai, amei, eu tô molhada. <laughs> Você não sabe, né? O quê? Você já andou de meia molhada? Já? não sou tão odiosa assim, não, querida. Ai, meu, é tá muito frio. Tá muito frio. Eu acho que ele caiu chuva na minha cabeça e eu vou ficar careca. Você não pensa nisso? Eu acho que, tipo, tá chovendo. É. Caiu chuva na minha cabeça, sempre acho que eu vou ficar careca. Essa parte aqui. oh, tá, tá, aberto, tá aberto. oh, meu Deus. Oh, eu sempre acho também que a gente... Por que você tá correndo Porque pode fechar. Dá tempo, ali. Né? Cara, tá muito frio, você corre, você tira o guarda-chuva da minha cabeça. Ah, vamos atravessar, vamos atravessar. É, atravessar. Não dá pra atravessar. Ah, abriu. Ah, obrigada, táxi. Arigatô, viu? Tiozinho. Thanks, thanks, thanks, thanks. <laughs> oh, meu Deus. Ai, minha meia tá molhada. As aventuras aqui em Nagoya. Ai, Olha que a gente vem todo dia pra cá. <laughs> Tchau, gente.